Antes, antes de ver el gol. Los goles que tú verás a continuación no son goles espectaculares de fantasía. No esperes ver goles de escorpión, raponas en el aire, triples túneles, con autopase el portero, tiros entre dos jugadores, chilenas arriba del travesaño o movimientos parecidos al FIFA Street, aunque ocasionalmente puede haber un gol, como los antes mencionados. Pero no, los goles mostrados en esta sección son para mí golazos por las jugadas en conjunto o por la ejecución de los centros o tiros precisos, ya que se debe aclarar que todos los goles se dieron en la dificultad clase mundial o superior y en configuración manual en todo en la serie de los juegos FIFA. También hay que decir que yo no considero golazo a un gol por lo que valió o significó, sino solo por su estética. Habiendo entendido esto, pasemos a lo bueno. Este es el primer gol de muchos de la serie son Siempre valoro mucho los goles que hago en táctica fija, pues la preparo en la arena donde se crean jugadas de pizarrón. Además de pensar cómo hacer los movimientos de los jugadores, tengo que sincronizarme para centrar a tiempo, en el lugar correcto y con la fuerza correcta. El centro o cruce lo mandé correctamente, aunque me quedé un poco en el primer poste, por lo que tuve que anticiparme con el jugador moviendo la palanca entre arriba y la derecha. Pero como está manual, a la hora de definir, tuve que cambiar rápidamente la dirección de la palanca hacia abajo derecha. Por eso me gusta este gol, por el cambio rápido de dirección de la palanca. Checa cómo la peina. Si te gustan los goles como a mí y quieres ver contenido de temas que vienen indicados en el intro, suscríbete para ver más como este. Ve los videos con tus amigos y escribe tus opiniones o sugerencias. Soy Magnoto, el creador del universo Imperial Einstein. Que pases buenas noches.